A gente vai aonde agora, Cris? a gente indo? vai pro Baro Preto. Vamos pro Baro Preto, onde que nós fizemos aquele trabalho, né? Sim. Que tu teve aqui junto, e daí nós vamos lá, vamos mostrar né? o que que é o Baro Preto. Isso. Ah. มันคือแมงกะมุนแต่ฮะมันคือแมงกะมุนที่คุยกันด้อยก็มันครับนั่นเนี่ยแต่งตุ้งเวลามองอะไรแต่เอตินั่นนะ é. É. Tipo, tá é o Barro Preto, né? É onde que ali é a sede da, daquelas famílias que Aqui? moravam ali, né? E, e eles ocupavam desse barro. Olha, olha que bonito. É, é o Guaraxã que disse, né? É, o que, que significa o Alexê? Por os caigangues ele servia como artesanato. Dele que saía a panela. Então, um bom pé, um velho, um pedido. Saía. Tom, quanto tom, ah, Eles faziam o prato, faziam a bacia né, do, do barro preto. Que é esse aqui. Ele é aliguento. E é bem, bem prática, assim, para as pessoas que querem fazer, ele é bem fácil de trabalhar com ele. E por outro lado, ele, ele é remédio. É remédio. Como tu faz o remédio dele? O remédio dele é secar ele, né? bota secar, bota né? num, num, num copo de água, pode tomar essa é limpeza. Ele é, te, te limpa, limpa o corpo. Né? E com isso é dificilmente da pessoa ficar doente. É um fortificante Sei que bem. É limpa a pessoa. Né? Por, por isso que diz que os caigangue viviam do mato, porque é ali do mato que tinha o, o, a sobrevivência deles. Eu não sei amanhã ou depois como é que vai ficar para os caigangue, né, do jeito que está indo. Né. Não, não tem mais a, aquele fortalecimento que tinha, não tem mais. Né. Isso aqui, no momento que, como a gente vê, eles já estão desmatando tudo, isso aqui vai secar tudo, isso aqui vai ficar por o veneno. Né? Já está, porque logo ali já é as lavouras do, dos agricultores, e eles trabalham com bastante veneno. Né? Então praticamente isso aqui está poluído já. Espero que isso seja passado para os ambientalistas. Os ambientalistas que espero que dá resposta logo para defender esse aqui. Para isso eles estão formando, né? Ambientalista, né? Ecologia e os antropólogos. Esse é a verdadeira nossa nosso barro também. Espero que eles defendam isso aí. Né? Ele se forma nesses, nesse estudo né? para defender né? a natureza. Nós, caiganga, acreditemos muito e postemos nessas formação, né? Eu já perdi muita coisa. pregnant, pregnancy. But I'm in prison.